मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने प्रमिला सिंह को 2019 लोकसभा चुनाव में हराकर अपनी जीत दर्ज की है भाजपा की हिमाद्री सिंह इस सीट से तीसरी महिला सांसद बन गई है हिमाद्री ने तिरयालीस हजार तीन सौ तैतीस वोट से चुनाव जीता है हिमाद्री की मां भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन उन्हें यहां 2014 में हार का सामना करना पड़ा था 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के दलपत सिंह ने कांग्रेस की उम्मीदवार रही हिमाद्री सिंह की मां नंदिनी सिंह को दो लाख इकतालीस हजार तीन सौ एक मतों से हराया था शादी के बाद एक आम लड़की की तरह हिमाद्री का जीवन तो बदला ही लेकिन उन्हें शादी के बाद घर और परिवार के बाद राजनीतिक पार्टी भी बदलनी पड़ी शादी से पहले हिमाद्री की कांग्रेस पार्टी के सबसे आकर्षक और युवा चेहरे के तौर पर पहचान रही वे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर शहडोल की लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ चुकी हैं हिमाद्री ने सितंबर 2017 में बीजेपी नेता नरेंद्र मरावी के साथ विवाह कर लिया जिसके बाद उन्होंने ससुराल के सदस्यों की पार्टी भाजपा में प्रवेश कर लिया और अब वे भाजपा से शहडोल की सीट जीत चुकी हैं हिमाद्री के पिता दलवीर सिंह कांग्रेस से सांसद रहते हुए दो बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और उनकी मां राजेश नंदिनी दो बार कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं हिमाद्री के पति नरेंद्र